Ah, tata waffe ono ah, akoze kinene nnyo apatisipatinze kinene nnyo naddala eri music waamasomero ah, obwakabaka okutwaliza awamu okugunjula emiti emito ojja kwekanga nga indasitule eno mujjuddemu abayimbi bangi nnyo nga baayita mu ngalo ze twandibadde tumuwera ddala respect esembayo nti omukyala asinga okuba n'eddoboozi ery'amaanyi mu ggwanga wano rema namakula ng'ate y'omu ku bakyala abasingira ddala okwagalibwa n'okurespectingibwa yayita mu ngalo ze kitegeeza mwami mulungi mwami musomesa era mu bigambo byempuliddelwo ema ng'agamba nti ee eh, masita nsanyusa okulaba ne mmanya nti e eh, akonkawulidde nga lwema agamba e eh, masita nsanyusa okulaba ne mmanya nti masita yali masita so nja kukkiriza uh, eva naawe namulondo webale kubeerawo yadde gwete nawe ah, waliyo eh. kale nyo nansi evelyn kale taata waffe ah, tujja kusaba engeri gyolinga gwe masita hmm. ah, otandikirewo okweyanjula then otwanjulire ne bawalabo tandikire awo osobola otubuulirako nolugamu ono yajja ng'ali shayi nga rema yeekwata mu maaso <laughs> ne mugamba remas kyoyina okukola tandikire awo nze paul saaka hmm. omuwandiisi w'ennyimba z'amasomero okusingira ddala hmm. nsanyuse nnyo okubeerako okubeera njogerako gye muli hmm. bamoli abangi bwe batisi balabangako leero hmm. nsoso balaba mwebale kujja ne kamera zammwe ne mbeera mu maaso gaffe ndi musanyufu leero ndine abaana bange bawana bange mu kuyimba ah, omuwala ono lwema namakula ensi mumbuza lwema namakula ajadikonza ajja kujja ekisa kyona ajja kujja obudde bwonna bwaffe lwema namakula ono namumanya emyaka gemabega awo sijajjoogerakwa sikijjukira naye nga lwema namakula nenyumiza okuba nti namusanga nga yalina talanta y'amaanyi nakati akyagirina lwema namakula si muntu gwe ŋŋamba nti wamuvumbula otya no omuyimbi tebamuvumbula omuyimbi abeera muyimbi namusanga nga muyimbi mulungi nemugamba bwoligenda munsi olibeera wabuzibu nnyo era kwata ekyo kyakoze kati mpulesanakuba nti kitundu ku mirimu gyenkoze mu lugendo lwange mu lugendo lwange mwali nange mu lugendo lwe mwendi hmm. mayrusi muyimbi wange newekisoga iwe mimu emitintinge hmm. one mumumanyi hmm. bayimbanga wamu ne rema namakula nga mundu zange mmenye nga mbeesiga nnyo mu studio nga bamaanyi hmm. wano ku stage nga bakabenje akabenje akeera nkyakalaba nkagenda mu maaso hmm. kati bwe ntusa okuja kuza emyaka kumi na gumu hmm. nedda ntegeeza nga kumi na lumu juuni nga nja kuza emyaka asatu mu esatu e? asatu mu esatu mwemu ginoonya giweza buweza nze njibaddemu nga njokalamu mirimu bulimu ekyo kyakwewuunya kyamaanyi nnyo kati nga kumi na lumu juuni nga nja kuza emyaka asatu mu esatu abaana bange bano nabalaba bemutanaba kulaba mm. baŋŋambye nti tetusobola kukulekerera mm. tulina okutambula naawe olugendo tulage wetutuuse its a milestone mpulira bulungi okuba nti ndi nabo ndi ne rema namakula ndi ne may ruth n'abalala abatannajja naye nga tuli mu kintu kino nga kigenda kuba nga kya buzibu nga kyakabenje ate nga kyakabi nnyo okuba nti tugenda kukijaguza wamu n'abayizi bange ebigambo byakomyawo oyagala njogere neera amiina tweyanza tweyanze nge tujja kusaba omukyala mayroth weyanjule buba ogera kayimba akemimu emitintinge aliwano abaana abamu abemwaka 217 tebayinza kubanga ate abamu bakamanyi naye nga fe abamu tukamanyi balegenda naye buuza kubatulaba abakuulira abamu bali wano ba radio ah, oba oliawo tandikirawo balamusizaako um, mm. abatulaba amanya gange nze mayruth mm. nanca kawesi mm. ah, mwami saaka mr saaka kica wange emyaka mingi emabega nkyagijjukira nno kuva 2002 nga ndi mu senior 1 paka 2007 so bwe nava esente bali ku ddembe then njoininga buddo secondary era mm. emyaka egyo gyonna nga ndi mu kuyimba but nkyenyumiririzaamu nnyo nnyo nnyo kubanga kyekyazimba foundation yange mm. ey'okuyimba mm. era nga ndi so excited ku show eryo nga kumi na lumu john nga njagala kubayita mm. mwenna mwenna mwenna mm. abawuliriza b'ennyimba zino eza mister saaka mm. mujje ku serena ennaku z'omwezi nga 1lm june mujje tumujaguze we going to celebrate him kubanga tewali ngeri ndala yakumuselebratinga omuntu ng'abeera ye muwandiisi si kyangu kyakumuselebratinga naye tufunyewo opportunity buli omu asobola ogula tebo asobola ogula tiketi ey'omuntu omu ne bwoba oli bulaaya you can hmm. buy for someone who is in uganda najja hmm. netusanyuka hmm. kubanga tetwagala kutuukiriza luyimba lwagamba nti basiima ogenze no twagala tumusiime nga waali and eno erimu ku ngeri gyetusobola okumusiimamu okumulaga nti kyakola tukyagala tetukiwagira ya mbayise wamu ne munange rema hmm. namankula mayoje hmm. tubayise bifo nga tetunawa mukyala um, namakula kazindaalo tusiigireko ko ekifaananyi <coughs> nga wekyali nga muli ku ssomero uh, ne masita wammwe eh, ne namakula rema tusiigire ku kifaananyi ndadala ekyakwayaawo mu dometrawo Two classes below me, change Jukira. yali muto kumutowo yes mutowo nze <laughs> ndi baba wenyabo mm. <laughs> so twaliyo kusomero nga tuyimba mu school choir kuba nze nainegomba okuyimba mu choir eyo mm. when i was still in p5 eh? bakulu bange bali basomerako eri essomero so bwebakomawo ewaka nga balina katepu kantambula nga ludde mm. ne bakateekamu katambuuka p7 neme kugituula ninde ntandika okuyimba eh. so bwe natuuka ku sente bali ku ddembe nasooka kunoonya kwaya waweeri nenjingira nga naye baithe nalina ensonyi era nasooka kubabeera kubalabanga bakola rehaso nze nga ntuula obambi paka omwana omu yaŋŋamba naye nkuwulira oyimba mu ddoomu muno jangu oyimbe naye nga nayagala dda so nantwala naŋŋamba kakati beera mu bayimbi ba alto abasoprano bangi mm. bwe tutuuka okutambula abasoprano bwe batoolako naye aba alto tebabatoolako kubanga bo batono Yesu nenyingira mu kwaya nembeera muyimbi wa alto mr saka natuyimbisa nnyo nnyo so bwe nava esentwali ku ddembe neŋenda ebuddo neeyongeze so bwe kityo bwe kyali eh, oluyimba lwa olulimu muvuka asika genereto nagwe ekigwoebeta mutuguza mpewo hmm. oyali emabega waalwo hmm. oluyimba lwa ettaka hmm. olwabuddo era yali emabega waalwo hmm. mm, yabikola bulungi waw ok ebisigale tujja kwonge tujja genda tubuuzabuuzayo katonotono um, maama ferema namakula akazindaalo obuzindaalo bwo bwonna tuyimbira bamaama banyabo eh. bananga okusookera ddala mbeebaza hmm. mwe bali kubeerawo mwakutte obudde abamu twakereyemu ne mutusaasire kajjamu kabadde kangi um, neebaza buli akwatedde buli akwasaganyiza mm. buli afunye kyakwaolimuluganalutuufu mm. buli alina kyakwatiddeko mwami saka mister saka nze mita masita mm. mwebale nnyo kubeerawo mansita omwami ono namusinkana nali muto ddala mm. naye sinagenda mu secondary school mtsaakola makulu but it never changes <laughs> nga mm, ndi muto nali i think i was in my vacation yeah, mm. seven. Seven. nimusinkana naye kiseera um, ekyo kitwa baali mu studio n'abaana babudde ebiseera ebyo mm. nga omulembe omutebi ngaonyimba zinyuma kati nga nzijanga buli lunaku kustudio lumala emirimu nga mamyalima nga mbagenda kustudio wali abaana jangu lebatomanebakolaki bali ku microphone mr saka ndowooza nga onaabeerawo omuntu ngaayuna music mumutwe eri ampulira kati nga ngegenya bali bebaddamu bebayimbayimbanga era omanyi oba oyinamu ekitono emwe mubamu kali akantu akaaga weeyimbyayimbya eh, oba eh, tosirikanga muyandabiraawo munange nenfuna chance bakwatagane mami halima nengende bafunira basary uh, bali uh, kudembe era kyavaawo bali kudembe ss ekisoka mm. nengenda neyongera bumanyi bannange era abaana ebitone byabe temubituulirira bannaye buli ali eyo ze nasomera ku kitone olwokuba nti nali nyimba nga nsasula sente ntonoko kubalala mm. olwokuyimba mm. naye ani yakisobozesa mwami saka yeyantwalayo ate nali mwana munaku nnyo ebiseera ebyo simanyi siba kusanga misasaka simanyi naye katonda yaningeri gyagatta pazoze bwati nabigatta eh? okuba nti mukaseera ako naliwaawo sanga singa saaliwo nga bavoisi nga tyandi ntegedde ti mm. waliwo omwana ayimba eh? naye mwami saka nkwebaza nontwala kusomero eryo nendoza saakuswaza watwasabula albamu awe ziwera eh? <laughs> mr saka bannange yomu ku bantu man. He's so kind. Yeah. His kindness is too much that it is emotional. He's too kind. Ebintu yabikwata mpola nnyo walwali asobola okukuva olwali oba omumanyidde asobola okugamba ekintu e mm. asaagasaaga nnyo mm. Eh? Mm. naye oba tumutegedde oyinza n'omuyitakawo n'omulinnya n'ogenda he's too kind he's too nice the world doesn't deserve such people master master ali too kind me yes. Hmm. yeah I'm... very patient ngajja bulungi nnyo kusomero muba mu class najja olwegula awo naye nga nze olumulengera nti azze mm. siddamu concentratinga bamanyi sawa yagenda kuyimba yimba era nga tukyagamba namakula fulumira ddala <laughs> kasaba mulaba wange ali mu compound ngaafuna akati watuula awo ng'abalinda mumalirize olweggula okusoma naye nga yababa oyina divided attention akale ah, fulumira ddala naye nga mr saka nga meibwa agambye tuleme kufuuka basiima ogenze ke kaseera nze sikirabangako ndoza kyekisoose hmm. okuselebratinga writer hmm. kobantumaga mr saka alina nyimba kimugaa muwandiisi yawandiika zino ezesomero zino n'enyimba ez'omukyala madame nanjego ezo zonna zona enyimba ezaali ziwomerera okufa obufi hes so gifted nti misasaka wandika oluyimba oba mudakiika bbiri oba satu ng'atudde awo ajja ku ssomero muyinayo omukolo nga babeetaaga like in a weeks time n'atuula awo mu compound nawandiika oluyimba ne muluyisaamu n'abawo amaloboozi gweyimbaano gweyimba wali mr saka im super proud of you i thank god for your life I thank God that we met. Kubanga olina eddaala ddene nnyo nnyo nnyo nnyo ku kusoma kwange ne ku kariya yange kubanga okumanya amaloozi gano ag'enjawulo nti muntu ayimba soprano nanayimba tena nanayimba alto ago gonna gonna nagamanyiraku ggwe ngenda okuvaayo okutandika okugamba nti mbakinga bakinga mu studios manyinakubanga obucubacuba eddayo mm. nga bakuyita okiwuuwa kuno endi nagaja oteke mu backup nkoyo ebiri ebiri ngaogimanyi egyo naye kusomero eh. gyofimba kati ebyo eh, biyiga nabiyigira ku mamisaka kuba nali osobola okuba nga oyimba naye nga tomanyi kwebakinga kuba abayimbi tubalina bangi nasobola okuyimba ddibozi ddungi naye nga tasobola kukolaki kwebakinga oyiga kiyige buli kimu kya practice hmm. naye nga ebyo byonna mr sakai yaninjigiriza munange weebale era nga 11 june 11 june abalungi mwena abali eyo mujja tusupporting mr saka amasomero gawandikidde musindika abaana mubakubirize bajje babeerewo um, abazadde omwana we yali asomeddeko musomero mr saka gye yali atendese kyangu obeerewo n'abaagaliza well wishes nga muli ogamba nze i appreciate good music uh, ngaosapotinga bambi jangu obeerewo mujje mumuwagire fena gyetuli nze ngenda beerayo obuyimba obwessomero obwo tujja buyisaayisaamu hmm. waliwo bakitandikawo nga babuja ku youtube eh, mba ndiawo eh, eh, ngaosinga mbyerabidde rabidde awo manyi wetubeera kati osibe ku lubredi biki oina kamekapu maama ne basiwolayo oluvidiyo nga ninga mukende omanyikeje obwo webutyo obwo ne babugjayo but at first asooka negamba ani abufunye buno obuntu nga simanyi nti gyebuli then all of a sudden iwas like I, i started to appreciate them afasnagaibanjagaza kinabo naye nemmala nembaappreciatinga because ndabya ddala gyenvuddenga wala kwala naye nga misasaka weebale era mukama ajja kukikukolera omuntu obeera n'omutima omulungi okirekera mukama ajja kukikukolera 11th june master we tuli tujja kubeerawo tugenda kukunga abantu tujja tukusapootinge omutima omulungi ogwo ogufunemu mm. nga tetunajjaako um, mukyarema n'amakulu akazindaalo mm. soka otule master yali akuba mu kuyimba <laughs> masita tasobadde okuyimusa oluyakuba simanyi mm. naye nga teyakwa neeyi asita omumanyi tasobola olanga mulimu aganda agayimba obubi nga soka nasiika nakola ati <laughs> tuddemu ngaomanya waliwo amukyankalanyiza lwayisizamu <laughs> ekiroboozi ekyo mm. nakola ati tabogola misasaka nga bana emisasaka hes emotionally like, like, he's, he's too kind hes so good hes so good like banange abantu nga yesimanyi banti bakyaliyo but he was so nice nga bwowulira so eh, eh, kale mwanya ekimala mr saka awe nyini na tata sister paul saka ngaolaba abakyala bano ababiri bonna wabakwatako mbayita baana eh, abaana bo hmm. wakirabanga bajja fuuka kyamuwendo nnyo eri eggwanga ino kubanga olabanga abaana abajja oyimba bakoma awo kati buli omu ngaotubuulira saidi ye ruth otubuulire nerema otubuulire abo bombi nabalabanga bajja kuba bamaanyi era bwenabaga nti <clears throat> banagamba nti ojja kuba wamaanyi sakyogera nti obaninga profit mbundika omwoyo bannange nkulaba ngaoyimba kyali kiri obvious oledi yali ayimba bulungi kyayogedde kituufu okutabika amaloboozi kuno okukola hamani wenyimba mm. nkikola bulungi era omuntu yenna gwe gwenyimbisizaako ekyo batakinfunako aba abadde si mugezi naye omwana ono yali mwana mugezi mu kuyimba era ebintu ebira byesoma baali bamutawanyiza bwereere <laughs> amawanga gaffe gano galabye nnyo okuba nti tutwala obudde bungi ne bakukubira abacwezi ne bakukubira batembuzi ne bakukubira clorofiru ne bakukuba kibooko mpitinga bya bwereere amazima gali nti abantu bamu bazaalwa okukola kintu kimu yeah. nga yandibadde muyimbi ebira byenna omutawanya butawanya kuyisa budde eh. bwe kati ono kyeyali noli kyeyali nange ekyo kyenazalibwa okukola kakati nze bwe ndowooza nti osanga e, ekyo ekitulimu ekyo omuntu bwabwe alivinga ekyo kyateekwa okubeera ayaka ayaka bano bwebaaka bateekwa okwaka nange okuba nti emyaka satu mu esatu nga sizikiddeeko n'akamu ng'ensi ekyanzikiririzaamu dekedi hmm. zisatu nova ku kumi noyingira emyaka kumi n'emira kumi hmm. oyina kuba mukujjukujju nnyo kubanga abantu bakyuka generation zikyuka hmm. abantu bano babeera abalala okusigala ngo telerevant ku bo olina okulwana nnyo ate nga teire oluyimba lwefaanagana kati awoawo wabadde katonda wanyambidde nenkikola bulungi ne bano abaana mbasabira bayimbe bafuuke bakazi ate omukazi mujakoma okukula n'okuyimba obulungi edoboozi yongera kulungibwa bulungi terikyukamu n'akamu ya kakati bano bajja kubeerao nga bayimba nnyo kuba ebitonde balina byamaanyi byamaanyi nebabaza katonda nti nina ensigo omubulamu bwabwe mm. ensigo yokuyimba gye nabateekamu mm. ate nebaza katonda nti nange nsobola okuba nga mbenyumiza bebale kubeera mumagenda gange mm. nange nebale kubeera mumagenda gaabwe ekyo tekimala omukyala omukyala rema namakula public bwemulaba mukyala musirefu omuwulira ayimba tavaamu yadde ekigambo ne bwomulinnyako owaye yali atya mu butaawo lwema tavaamu yadde ekigambo ah, omwana oyo aba atuddeko bitula mwogeziyogezi alasanirawaliambo bingi <laughs> olimba mulasanyi lwema ayina olwali olungi ah. yali ayogera mu kilasi yali ayogera eh. yali bangambe yali chief judge wali chief judge eh.